Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama